Hacı. Koy balın bir. Kellesinde bu adam bu hır gelemesin burası diye giyindi. Yok. Ne kadar noş. Bıçak. Kimin de orada bıçak. Iatla tu, sono mangiando. Iatla. Bunu deme, şu götür. Yanı bak. Ha. Kapalı. Başvuru babanı indir. Sırrı Sırrı Bey. Ben. Bunu kuran var. Fincanlı. Eyvallah. Vardı mı? Hı. 돼요.